Saluton al cio, e ni vo dia via dio, kai okay? anue mi volas si givin ke mia edzino esos la chambro kai taipas por si elaboro, do eble vi audos la sonon de la taipado, esos ne nio kion mi poves fari per tio. Do, anue mi uh, ancao creis citiun gigantan liston, char mi volas periparoli multa in in kai honeste mi vershaine forgesus la play parton, se mi ne havus liston kai anka hodiao mi devis a zonon per mi mal super parto de mia dorso char dum la pasinta i tago i gimote de min kai mi credas ke mi i tro strecis gin mi nes cias kai estas unu alia vero kiun mi volas pri paroli anta ol mi komencas paroli pri tio kiun mi fadis chu vi al pri la freneza viruso kiu nun estas en chinio do tio estas en provinco kiu nomiĝas a uh, wutan kai Wuhan uh, dankon edzino do estas frenese char essence mi estas nun in Taiwano kai poste mi intensas idi al Thailando a uh, kai ni intensis tie rencontigi kun mia bo patrino kai mia bo, bo patrino jam accetis billeton en la pasinta jaro uh, por idi al uh, ah, Thailando sed gi devis um anue halti en precise tiu urbeto kai kiam ci tiu viruso last tempe uh, en iris on novajon kai multe da homo i audes pri tiu komponeble ni ne plu volas ke gi flugo al tiu urbo restu tie dum unu tago kai poste flugi al uh, kai dum la pasinta tago ni provis shangi la flugo in sed ni tute ne povas contacti uh, la flug haveno in la flug agenteo in kai tio blu kai tiam hodia ni audis la novajon ke chiui ciui flugoi al tiu urbo kai el tiu urbo estas nulgitai. do verŝajne mi ne renkontiĝos kun mia bopatrino kiu simple vos resti heme, ĉar ŝajne tiu viruso komencas disvastigi uh, en Chinio. Cae mi ec il timas che gi pli disvastigios cae eble ec en iros en Thailandon. Do, do se tio ocasos eble mi devos nuligi mian voyagion tien ciu casa mi nun volas paroli pri tio ki okazas do mi nun lojas en tre alta hotelo se ĉi tiu hotelo estas interesa ĝi estas parto de pli granda konstruaĵo kiu konsistas el hoteloj super bazaroj domoj um, plazzo uh, kai tio plu essenza estas uh, malgranda urbeto en citiu tiu construajo kai gi vera aspectus kiel construajo el la tre fama filmo dread mines si es tu vi spectis gin estas usona filmo mi tre shatas gin sed vera mi sentas quasi nun mi estas en tiu filmo kai despli amuse hodiau ni uh, dungis uh, Ciceronon, a uh, kai le Cicerono qui venis al nia hotelo, kai prenis din dis a uh, chuisti es ke in la pasinte yado pludai homoi modetis juste en citu hotelo qui ni nun estas kai compadre nebla ni pensas a uh, mal bone, char ni jam du tago in estas en ci tiu hotelo, bon chance ni ne vidis fantomoin. Uh, ah, do, la anua fero kio casis estes tio che ni voyagis a loca a ponto, uh, estes diversai pontoi en ci tiu urbeto, kio uh, effective nomigias um, Taichung, sed tio estes alia Uno el vi demandis min pritio, ciu esis differenzo inter la accentui de Taiwano cae la accentui de la ceflando cinio. Cae, ah, yes, esis multe, multe da differenzoi. Essence, la, la plei grande differenzo esis tio, che in Taiwano homoi ne prononcas la ho sonuin. Do, cio farigas zo. Um, jo farigas zo. Do, exemple, pode diri, um, miscias, vi dirus wojida. Tamen, chi tie, vi diras wojida. Kai estes interesse, char la nomo del urbeto chi tie en la kutima mandarena simple estas taichung, sed chi tie en la loca dialecto gi estes taichung. Do estes differenzo mute um, pri la accentoi, kai ancao estes uh, multipli da influi de la angla ci tie. Do exemple, uh, mi jam plurain foioin audis de cinoi diri, ok, ma, ma estas uh, quasal demando signo en la cina. Do, essence, se vi volus en la cutima cina diri, uh, ciu bonas, vi dirus, uh, ma, sed ci tie mi multa in foio in aldis ok ma do tio esas interesa alia interesa afero esas tio ke taivano nun estas en secetso a uh, ci tie ne pluvis de longe ca esas multe da riveroi qui esas tute sen aquae kai shine taivano suferas de las amai problemoi de australio ke dum longe ne estas pluvo bon chance ne estas incendioi ci tie post tio ni iris al plurai boutiquei mi uh, mangis uh, mi trovis uh, plurain interesain uh, mi supposes dolciajoin a uh, kai krom tio ni voyages al la camparo exter la urbo citie ni ides al la montoi kai ni sekvis la voyo in citie kiu serpentumas tra la montoi tiel kai esas a uh, presco ciu voyo esas nur sufice granda por unu auto do ofte ni auto devas ni ni effektive esas un camioneto ni camioneto devas idi al la flanco de la voyo kai attendi gis aliai autoi povas trapasi uh, kai kiam vi vi estes alte en la montoi, cae essence vi veturas lau la flanco de la montoi, en cae estes clipui tie. Mi io mette timas che io povis ocasis, et vere neni ocasis. Poste ni iris al um, plurai fungai bienui, ni ne vere iris al la, la bienui mem, sed ni trapasis ilin, ni, ni iris prete ili. Um, nia cicerono diris al mi, oh, ciu vi volas uh, provi la locan uh, um, mangiagion, mi supposis, cae gi donis al mi uh, bakitan fungon, cae vere mi ne shatis gin, sed la edzino tre shatis, uh, cae poste ni iris al lavenda uh, bieno, cae citiu estes... Mm, ĝi estas kvazaŭ amuzparko, sed samtempe bieno kaj ni simple promenis la lokon. estas multe de lavendo, uh, ah, tie estas tre bela loko, ni grimpis ĝis la, la pinto de um, iu monteto kai kiam uh, ni estas ties sense gi aspectis quasal ni estas in hobita urbeto sed kun iu da china stilo kai ankaŭ uh, oni donis al ni ĉi lignain lignajn um, tabuletojn kai vi povs skribi noton sur ĝi kai vi povs pendigi ĝin uh, de uh, kelkaj tie kai de la arboj do kompreneble mi devas skribi ion en esperanto mi deziras pacon kai amon al mondo do mi scribis tion kai mi pendigis gin a uh, poste ni simple uh, ah, raidis sur carusello kai mi multe joyes tion chara esto skvaza de nove mi esto infano, fano kai la edzino shat gin kai gi electis la play grandan chevalon en la carusello kai mi electis la play mal mi ne si es chutio havas iun subconscient signifon se tio ne esas grava Poste ni voyages dum horo kai tiam ni alvenis al uh, alia villaggio gine genesis tiom granda et tutta est eble quin aus ses dometui se chiui el dometui es as farbitai tre bellai uh, ili ili havas diversa in designation ke postem iel trovis ke mi parolas kun la lokulo tie, ke unu maljunulo dum plura iaro e farbis al ne vere farbis sed pentris la tutan villagion per ci tre bella i desegnoi de besto nuboi kai um generala e paesaggia e ferro e es tre tre bella loco a uh, kai mi ec rencontigis con la maliunulo tie a uh, uh, ni voyages uh, de nove dum uh, horo al alia loco kai ni trovigis uh, ni trovigis che uh, gi estas vent turbina uh, bieno al farmo mines si es kiel vere clarigi la ideon sed tie es grande gigantai vent turbinoi kai mi pos vidi ke plura el ili movijas kai plurai ne movijas to a uh, postio ni simple it la la mar ponto kai ni simple rigardis es tas muta de koto es es kraboi muta kraboi a mia edzino pensas eble ni povas manĝi ilin mi diris ke verŝajne tio estas malbona ideo uh, <laughs> post tio mi finfine trovis iom da okcidenta manĝaĵo uh, kaj tio simple temas pri um, colbasso e con bulco e kai mi sis tre gioia per tio dum plura tago in non mi mangis nur asianan mangiajon kai mia stomaco ancora ne al kutmiges alla loca mangiajo ci do estas bona uh, bone simple de nove mangi ion kio estas el mia regiono de la mondo a uh, eh, post tio ni de nove al mia hotelo kiu nun aspectas pli phantom plena pro la racconto de nia <laughs> cicerono uh, ni simple en iris la chambron kai tui en dormigis do mi esperes ke vi shatis ci tiun filmeton kai la bella in filmeto in kiun mi en metis gi uh, se vi shatis ci tiun filmeton uh, vi povas helpi min per diversa manieroi. mi havas mi havas patreon do se vi volas uh, finance subteni min vi povas fari tion do se vi shatis ci tiun filmeton kompreneble shatu gistonigu gistonigu kiu signifus gistonigu? Disconigu! Disco ah, nigu! Kai abonu mian kanalon, kai mi vidos vincio in la veronta filmo, kai anca mi devis diri, se mi fadis plura in eraro in an citiu filmo, es simple pro tio ke mi esis ege dorma nun. Ah, kai esense mi simple volas dormi, sed mi pensas per vi, miei care spectantui. Do, iru